Ես ունեմ սպիտ, կեզանից թակում Պահել եմ իտը, որ մի օր անքում Հիշերով մտքերով ես իրեն տամթույն Որ մահանա որ չտանաս, կեզ հետ կոտում Սիրում եմ քո բույրը, հետ քո մատերի գույնը Համբրի տանկեղծս սպանի չուշը Աչքերի թայցքից կախարդեմ դարնամ սիմվոր Որ պաշպանեմ քո ներսը ես դրսի ծահավոր Աստղերից մեզ համար կատում ես սեր երկնքում Պարելով դարնում ուշեր կուսակոցի սնվում թվեր Աստերից մեզ համար կատում ես երկնքում բարելով դաղում ուշեր ու կուսակոցի սնվում թվեր Շոկի աղմուկոտ շշուկներից Օգնել եմ աշկս ու մաշուն խորքից ու մորից Ստիպած ես կաոսից Բիտի օգնես ազատես թրկես ինձ Ոմանք սիրում են կարիքներով Ջրից առավ ծաղիքներով Իրենց ամիտ բարերով ու քայլերով Իս ես լուսնից կեզ բերած իմ գավիքներով Ասխերից մեզ համար կատում ես էր Երկնքում բարելով դարում ուշ գնացում ես երկնքում բարելով դառնում ես ու հոգուս ագոցի սնվում da da Spiegel, che sa mi sta con me Պահել եմ իդվոլ մի օր անքում Իշերով մտքերով ես իրեն տամթում Արմանավոր չտանես կեզ հետ գոտում Սիրում եմ քո բույրը, հետ քո մատների գույնը Համբուրի տանկեղծ ու սպանի ճուժը Աչկերի թե ածկից կախատվեն տանամ զինվոր Որ պաշպանեմ քո ներսը Հու! Հու! Հու! Հու! Հու! կսպի Կեզանից տակում Պահել եմ իտեղ, որ մի օր անքում Գիշերով մտքերով ես իրեն տենտում Որ մահանա, որ չտանես